न जाने रचना लाख कर ले Sí ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा तूने दिल से दिया जो दिया ना कुछ बोला ना कुछ तोला मुस्कुरा के दिया जो दिया तू ही दो तू ही छाया हमें तू कभी छोड़ तेरे उत्ते मरदा प्यार तेन करदा मिलेगा तुझे ना कोई और पानी दा रंग वेख के है अखियां चो सजाना आँखियों से नींद चुराना रूठे पिया को हंस के मनाना ये हकीकत है या के फसाना ये हकीकत है या के फसाना सजना